Últimamente las criptomonedas están en boca de todos. Estas son unos tokens digitales, en algunos casos con stock limitado. ¿Y cómo se consigue crear tokens únicos virtuales? Pues con la tecnología blockchain. Esta tecnología lo que hace es registrar en la nube de manera pública todas las transacciones que se hacen con un activo, en nuestro caso criptomonedas. Las transacciones las pueden ver todos los individuos de la red y no permiten duplicaciones. Asimismo, nadie puede cambiar o falsificar estas transacciones una vez grabadas. En caso de error, una nueva transacción lo revertirá, aunque el error seguirá siendo visible. Ahora vamos a desplazar un momento a otro tema los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Estos objetivos fueron adoptados por la ONU en 2015 y persiguen el objetivo de que todos gocemos de paz y prosperidad para 2030. Estos son 17, pero nos interesa comentar uno en especial, energía asequible y no contaminante. Este objetivo está directamente relacionado con las criptomonedas. Para entenderlo hay que ver cómo se hacen las transacciones de las mismas, donde aparece un rol importante. El minero, pero ¿cómo se relaciona esto con lo antes mencionado? Pues cuando se va a hacer una transacción se emite un problema matemático. El primer minero que lo soluciona validará la transacción llevándose los beneficios. La problemática viene de que estos problemas por norma general se solucionan en base a la fuerza bruta. Por ello, estos problemas se suelen solucionar consumiendo una barbaridad de energía. Este consumo es tan notorio que algunos países incluso han decidido prohibir la minería de criptomonedas en sus territorios. Aunque no todo es tan malo, las Bitcoin, un tipo de criptomoneda, ya se han vuelto moneda de curso legal en El Salvador, y el auge de las mismas también está consiguiendo que se planteen posibles soluciones a sus principales problemas. Ya hay criptomonedas que utilizan otro tipo de métodos más eficientes en términos de consumo para sus transacciones, como puede ser el ejemplo de Cardano, Nano, Stellar y muchas más. Aún hay esperanza de que las criptomonedas no sean una amenaza para el cumplimiento de los objetivos de la ONU. Solo queda esperar, ver qué sucede y ser responsable con este tipo de tecnologías.